Alors, l'espoir n'est jamais perdu quand on pense que les, organisations, politiques cherchent leur intérêt. D'accord Si nous sommes capables, nous, de créer un rapport de force qui les contraigne, qui les oblige, à ce moment-là, l'alliance est possible. Moi, je ne crois pas au bon sentiment. Je ne crois pas que la gauche radicale nous suivra simplement sur la base de l'émancipation la libération euh, ou la lutte spécifique des quartiers populaires. Moi, je ne crois pas ça. Je crois que la gauche radicale nous suivra si elle pense qu'une alliance euh, servira euh, la stratégie politique de la gauche radicale. Donc ça signifie que nous, on doit créer des rapports de force. Nous nous disons, la gauche radicale, parce qu'elle est notre partenaire privilégié, elle est notre adversaire premier. Donc, en réalité, nous la combattons parce qu'elle est blanche, mais nous la combattons parce que nous voulons sa transformation pour des alliances entre égaux. C'est ça que nous faisons. Parce que, évidemment, nous refusons toute alliance avec la social-démocratie ou avec l'extrême droite. Donc nous avons fait le choix, nous, d'une alliance avec la gauche radicale, mais celle-ci doit nécessairement se transformer. Et donc nous, ce que nous, ce que nous souhaitons, c'est que c'est non pas que nous, nous, allions sur le terrain de la gauche radicale, mais que elle, elle vienne sur notre terrain. C'est à elle de venir sur notre terrain, c'est à elle de comprendre que le tiers-peuple, c'est-à-dire le peuple qui est le, le plus bas dans l'échelle sociale, c'est à elle de venir comprendre et de défendre ses intérêts. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas à nous d'aller aider finalement ceux qui sont au-dessus de nous. C'est à elle de venir soutenir les luttes contre les violences policières et les crimes policiers. Parce qu'il faut savoir qu'en 30 ans, il y a eu environ 400 crimes policiers. Dans les 400 crimes policiers, 95 étaient soit noirs, soit arabes. 95%. C'est à la gauche de comprendre ça. C'est à la gauche de faire que la question des crimes policiers devienne une priorité pour elle. C'est à elle de comprendre que la question de l'islamophobie, de la négrophobie, de la romophobie est une priorité pour elle.